大家好，这里是 GPD 官方频道。在二零幺七年发布的三 A 大作中，《命运二》曾经备受关注。这款由光韵的缔造者棒机和动视共同发行的游戏，以其亲民的配置要求和对棒机动视的信仰充值，在发售初期便斩获了无数粉丝。虽然后面的发展有些戏剧化，但是游戏还是不错的。 那么下面就让我们看一看这款游戏在我们的掌机上的运行效果吧。好，下面就让我们来看一下《命运二》的设置方式。首先呢，我们还是老方法，把 Win 二的工具打开，调整到十瓦，然后分辨率我们就保持在七二零幺零。 幺二八零乘七二零，因为这款游戏它是可以在七二零下面流畅运行的。好，那我们打开《命运二》。《命运二》呢，因为游戏比较大，它整个游戏有八十多个 G，所以呃，刚开始载入的时候会有点慢。好，我们进入游戏了。 然后现在我们可以把机器调到手柄档，然后按下 A 键，这是正在读盘的标志。 OK，这里你看到我已经选了一个角色，但是我们最好还是从新开新的开始。大家看到这个这个游戏的，你即使调到了手柄模式，它其实还是以手柄来模拟鼠标来操作的。我们换到泰坦，好，这就不去做过多的设置了，直接进去。 然后进来的时候，是实际上是没有没有让你选择如何去设置啊、设置画面这些这些这些选项的。我们需要进到游戏里面。当然，他自己肯定也会检测你的机器，然后去适配一些。 适配一些你的机器所能负担的配置，先跳过。好，进去了。大家可以看到啊，这就是在七二零 P 画面下面的《命运二》。 视角。想从哪个？应该从这个门里面进去。对，应该从这里进去。 好，我们看到走过来的时候，天变得很黑了。在这里，我们先看一下画面设置吧。首先呢，打开设置，么控制设置就依你自己的喜好控制按键就可以了。我们看一下画面设置，画面设置窗口分辨率垂直同步，呃，窗口为全屏。 分辨率幺二八零乘七二零 P，垂直同步六十帧，上限这些都不用管它。视野你当然可以调低一点，调高点也行。我这里默认是八十五。屏幕边界、亮度、明度、画质质量自定义。那么，那么其实比较重要的就是画质、画质质量这一块。 大家看到抗锯齿关，屏幕空间关关最低最低关中，然后这里树叶阴影距离中光源光束，其实这里都可以调到它最低，也就是中了。最低也就是中了。OK，然后渲染分辨率分辨率百分之七十五。 就是，其实这里可以调到百分之七十到百分之六十六都还都没问题的，调到百分之六十七吧。色差，然后大概设置就是这样子的。然后呢，这边声音，声声音无所谓。游戏，这些呢就看你自己的自己的爱好设置了，这些都是在游戏里面的一些细节问题。 然后我们进去，好，这是一把武器，捡起来。OK，这一看就是一把不知道是什么什么什么枪。来吧，开始战斗吧。我觉得这里应该就会有人了。 全打死他！哎呀，我都没看见人。继续往下，大家可以看到战斗的场面啊，其实是还是很流畅的。虽然说我是我是个菜鸟，扔个手雷。 我觉得这个拳头的威力比枪的威力大得多，一拳一个啊，一拳一个老师傅。对了，这个还可以瞄准。看你一谁。 换一把武器，换武器是 Y，当然我是我是菜鸟哈。这个枪的后坐力好像很大。 哇哇哇！还不如用拳头呢。好，这是大招吗？然后然后怎么弄呢？哦，就用拳头直接直接怼的，不错。 这是一群大哥啊，可以。还有，应该没有了。大家可以看到，其实用了特效之后，还是还是很流畅的。只是我操作可能比较菜一点。 嗯，还能起飞呢。好，这个呢就是七二零 P 画面下的《命运二》，在调到十瓦功率之后完全没有问题。好，今天的测试就到这里。 马上到 boss 了，我们再录一段 boss 战吧，这样可能表现的比较，能表现的比较好一点，大家能知道，大家能知道大概这个。 技能到底是什么样的？不需要，这你们要。 好，变身了。应该快过了，好呀。OK。 这就是，这就是 BOSS 战。然后呢？然后呢？大家应该就可以看到这个机子的运行命运二是什么样的状况。好，今天的视频正式结束。 好，以上呢就是命运二的设置。如果大家有什么疑问的话，还请在视频的下方留言。喜欢的话，还请订阅我们。我们下次再见，拜拜。